لا واتي عم نلعب أما شفنا غير الطيارة ضربة أما شفنا غير أبي جاي ماشي شوي شوي وعم ينزف أنا لا شوفي شوفي ما شفنا غير ما عاد قدر يمشي إحنا الطبية ليه هاي الصبايا اللي قربونا فيها ولا يوف ولا بشار هاي منطقة الموج هنا وعجان صغار هنا ودحق بيتي خرب الله لا يوفقه شوف هاي هنا اسبوع هنا قاعدين هنا البحر يقعد معي هاي جيت الله لا يوفقه ان شاء الله يا رب ان شاء الله ما يتوفى تعال بلقيت لا